Allah أشهد أن لا إله أشهد أن محمد وأن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على أن على الملائكة